ये गाड़ी लॉक कौन करेगा बाबा अगर खुलना नहीं छुपने का मैं बात गया तो हाँ ठीक है ठीक है हाँ। ये क्या साला खिड़की तो खुला ही रखे गया क्या बनेगा रे बॉस बॉस वार है कोई कुछ नहीं बोलेगा कोई कुछ नहीं बोलेगा ओके कुछ नहीं बोलेगा कुछ की जगह क्या बोलेगा हाँ, ये समझ गया है क्या बोल रहे तू इसके साथ मत घूम रहे तू पागल हो जाएगा अंशुमन किधर है तो बोले कोई अंशुमान अंशुमान अरे खाली अंशुमान पूछेगा तो बहुत ही रे अवार्ड अंशुमान पूछेगा तो बोलेगा <laughs> दिखाएगा हाथी निकली चीटी